Oye, ¿hay cachado ese weón del chocolate cake. Puta el weón, que era gracioso, ahora está entero. Está entero cuando hacía videos de, de chinito. <laughs> Hola, soy Homero Chino, soy chino. <laughs> ¡Fome está el chocolate cake, Me gustaba cuando... Cuando hacía videos más de la cintura abajo, ¿vale? Ah. Fome el culeo, sí, fome, fome, fome, fome. Y no, es encima se puso comunista el hueón haciéndole campaña a la prueba. ¡Ja! ¡A la bravo! le la campaña a la prueba. Sube a la prueba. Si nosotros, nosotros ganamos, nosotros ganamos. ¡Ganamos! ¡Uh! ¡Viva Chile! Le ganamos al comunismo de mierda. Chocolate. Chenguan. Pendejo de mierda, chocolate. weón. Ah, ese era otro video. Bueno, en resumen, weón fome. Weón era mejor cuando hacía videos de, de chinitos, de negritos, no sé. No sé. बस आ